Kwi-week 8 sisebenza ngovolume nekhapasithi. Kusuku lokuqala sithelekisa ivolume nekhapasithi, kusuku lwesibini, olwesithathu NoLwesine silinganisela ivolume nekhapasithi. Kusuku lwesihlanu iconsolidation neassessment. Masijonge ke kusuku lokuqala senza ntoni. Kusuku lokuqala abantwana basebenza ngeecontainers ezikhangeleka zahlukile kodwa zinekhapasithi elinganayo. Apha bafuneke baqaphele ukuba iicontainers ezinekhapasithi elinganayo zithatha umthamo olinganayo nangona zona ngenkangeleko zahlukile. Izasos yeyiphi eyona izobe ithatha umthamo omkhulu apha? yilena ne ibeka pha phambili masiqale ngayo ke uthi uaso yile masiyiza apha ekuqaleni yeyiphi e, e, e, elandela le cinga yiphi okay mhm yeyiphi elandela le yibeke mntasi yibeke ma okay ndiza kunceda ke lena ucimba yeyona incinci ne okay uthi uasonele yeyona incinci le high five enkosi usincedile kuday 2 noday 3 baqaphela ikhapasiti yezikhongozeli ezahlukileyo umzekelo kukho ikhonteyina engu-500 mils ikhonteyina engu-1 litre ikhonteyina engu-2 litres ikhonteyina engu-5 litre apha ke bayamezharisha uba ezi khonteyina zithatha ikhapasiti engakanani na ufuna iilekese ezimbali okanye ufuna iilekese ezininzi ukuba ufuna iilekese ezininzi ndicela ingandikhwazi ke ukuba ufuna iilekese ezininzi ungathi mandigalele kweziphi iqhukwe iphi ikhonteyina kwezi um iza ah, eve nkosi ndicela ukungo ungathi kweyiphi ngoba kungo le izawuthini uthi izawuzala eh, ayizuzala le kodwa kuza kwenzeka ntoni zizawulingana iilekese zalapha neelekese zalapha zeziphi iilekese zabaninzi nithi zezalapha masijonge koba ziginye umthamo ongakanani zonke ezinto sizawuncedwa nguwe ukungo iza kungo uzasinceda sijonge uba ezi khontena zethu ziginya umthamo ongakanani kodwa ke ngoku sawusebenza ntoni amanzi ne sasebenza amanzi iza ke kum kuday four basebenza ngeekhontena ezifanayo kodwa eziliqela umzekelo basebenze ngee-two liters eziyi-four ezigalelwe imithamo eyahlukileyo apha ke funeke baqikelele uba ungakanani umthamo kwikhontena nganye ze bawumejarishe lo mthamo bazojonga ke biyikhontena nganye inomthamo ongakanani na uyayibona le ayizelanga le uyayibona sizawumejarisha ke sikhangele uba zingakanani zingaphi iiglasi esizazifumana kule kule bhotile khawuze usiphile khawuze sikhangele into yoba zingakanani iiglasi ezizawuphuma apha khawuleza kaloku usiphile khawukhawucinga uba inoba zingakanani masikhangele masikhangele izabhoti kuday five iconsolidation ne-assessment